We're going to the beach. We're going to the beach. We're going to the beach. no, no, no, enemy! Whoa, here. Whoa! Oh! <laughs> <laughs> <laughs> 少しは見直した何黙ってんのそういえばスタッパ Don't tell me she brought the mask としてなさいかわいすぎだろかわかわいいかかわいいかか